Падежи местоимений. Речевка. То, что кого, чего, кому, чему, кого, что, кем, чем, о ком, о чем. он, оно, она, мы, вы, они. Сей! Меня, тебя, его, ее, нас, вас, их. Йо! Мне, тебе, ему, ей, нам, вам, им. Тай! Меня, тебя, его, ее, нас, вас, их. Йо! Мной, тобой, им, ей, нами, вами, ими. Обо а мне, тебе, о нем, о ней, о нас, о вас, о них. у тебя, у него, у нее, у нас, у вас, у них. Для меня, для тебя, для него, для нее, для нас, для вас, для них. Нет меня, нет тебя, нет его, нет ее, нет нас, нет вас, нет их. Без меня, без тебя, без него, без нее, без нас, без вас, без них. Йо! Ко мне, к тебе, к нему, к ней, к нам, к вам, к ним. Йо! Со мной, с тобой, с ним, с ней, с нами, с вами, с ними. Йо! А Обо мне, о тебе, о нем, о ней, о нас, о вас, о них. Во мне, в тебе, в нем, в ней, в нас, в вас, в них. Не на тебе, на нем, на ней, на нас, на вас, на них.